明日の天気予報晴れただけで嬉しかったラムネの瓶カラカラ音が鳴ってた何もなかった自分考えるするしなくて世界は広く青く澄み 失う前にその日その時を ていつ考え出したの passion で生きる意味も何かで悩むことも全部が愛おしいどうでもいい瞬間だからこの先だってきっと同じよう